un hombre de 44 años de edad declara ante la Comisión de Fiscales que lo investiga por intentar estafar 1.800 bolivianos a una familia. Este dijo ser un guía yatiri que le daría solución a sus problemas. Sin embargo, existe una denuncia en la que este sujeto utiliza como su cómplice a su esposa. Esta su esposa ah, se constituye en las defensorías o en algunos sectores donde eh, los ciudadanos tienen problemas legales para... Ah, convencerles a que él tenía un diatiri que solucionaba sus problemas a través de estos medios. Algo que se cuestiona es que esta persona tiene antecedentes de 2011 por un hecho similar. Su modus operandi era que pedía a las víctimas todas sus prendas de valor, como ser su dinero, joyas, mantas costosas y las envuelven en un aguayo, indicándoles que solo debes realizar un viaje con sus pertenencias. Ah, capta a las víctimas, simula llamar a su yatire al lugar, hace el contacto y bueno, supuestamente les lee la suerte para que posteriormente les convencen a que se trasladen a su domicilio de las víctimas, lugar donde supuestamente también practica eh, su ritual. ahorita tengo, que responder aquí, ahorita lo voy a tener. No, no,